kilometr land został do zrobienia. No tak. Jeszcze KL został do zrobienia, Gosio mówi. <laughs> się okazję. Nie skorzystaliśmy z tego. Y, nie, prawdopodobnie były eliminacje odwołane z powodu wiatru. A, to dlatego nie mogliśmy iść na KL. To ktoś mi musi ciuchy pożyczyć. No, takie lateksowe. me how, I'll do it, babe I love it when you whisper in my ear Words only meant for me to hear Promise that your secret's safe with me You're the only reason, yes, you're the only reason Baby, nadszedł ostatni dzień wyjazdu narciarskiego. Dzisiaj piknikujemy, odpoczywamy po całych trudach. No to się pakujemy do powrotu.